Эти а всего лишь 20 минут легкой аэробной тренировки не только повысит твой пульс, но и улучшит твое настроение и самооценку. Так что, где бы ты сейчас не был и где бы ты сейчас не занимался, эта тренировка подходит именно тебе. Давай начинать.